Так, друзі, ну що, прийшло время, будемо запускати наших жевжиків е, в цей сарай. Я все так вроді би поробив, все этот, зараз єдине, що воду пропустимо, так як є, і закручу ніпільні поїлки і все. Перше показую, як же я буду чистити під низом, як будемо вибирати навоз. Давайте покажу. Ось дивіться, я поки зараз підняв, ну відео не знімав, як піднімав, бо я підняв ломиком, а Віка поставила дві трубки. Це як викачувати? Я просто зараз буду залазити туди повністю все вимітати, бо там електроди, кусочки, пиль, всякі металічні кусочки. Ну, скільки робив, воно все туди провалювалося. І все, я ось дві трубки положив. І тепер отаким методом я лізу униз. Ось. Отак. Все. Ну, Видно, що воно все там грязне, що все треба його вимітати. Зараз я виміту, все в отстойник, а отстойник очистим. Тобто, коли я викачаю, як мені треба, і так же я можу, ось, допустимо, мені там кажуть, та воно застряне, та воно там те. Я можу ось отак спуститися ось сюди. Ось. І тяпкою можу вибрати, що хочу. Длінну тяпку, ну, тобто, подвинути, ну, к примеру. Я просто вам, щоб... Бо багато вопросів постійно, що воно, як ти будеш туди лізти. І все, я так вибрав і назад поставив плиту. Ось. Отак. Єдине, що зараз е, мені треба буде підняти, ну це ж опять ми відео не зможемо зняти. Я чуть-чуть піднімаю, Віка витягує трубочку, я положив. І так само в той стороні. Я ломиком підняв. І вона витягнула трубочку і положив. Тобто не треба тут рвати, я не рву її сам. І все через ось ломик, отак. Ось як я делаю отак. А тут отак стулочка. Ось. Взяв. Ось, раз, підняв. Ну, просто що вона катається на тій. А так же то і не буде вже трубочки. Воно буде опущено. Підняв і опустило. І все. То есть рвать ничего не, ну, на спину не надо. И таким методом работайте, выкачивайте, хоть машина там, осенизатор подъехала, хоть насосом, хоть как я хочу, бензобуром взбалтывать тут все здоровым венчиком, а потом выкачивать. Ось отстойник, ось вообще обща труета. Ну так, да, мусора багатенько. Ну то ладно, ми зараз не про це. Хай поки буде закрито, щоб ніхто не впав. Пік. Як в этом, як в метро. Тюк-тюк, все як полагається. Значить, що я зробив? Отак установив бак. Ставай віктав, щоб не впала в яму. Отак установив бак. Бак мій на 300 літрів. Зробив таку площадочку. Внутрі обварив арматурку. Ну, Знизу поставив туди ДВП-шку, просто як прокладочку. Зараз я закрию двері, бо журкотіть буде довго. О. Вот так. Сюди поставив, підложив маленькі ДВПшки. Ну, куски, що в мене були, щоб не так. Бак, думаю, об арматуру, щоб не терся. Ну, к примеру. Бак зробив не дуже високо, тому що вдруг чи світ відключили, чи що. У мене ось колодязь, буквально 3 метри. Воду набирай і туди виливай. Ну, к примеру. Ось я став на стрімянку чи на що. Жінка подала, я вилив і все. І за цього ми зробили його низько. А спочатку я хотів вище. А так будемо постійно зараз шланги накачали 300 літрів раз у сутки удвоє. Буде хватати. Ну і все, тут зацепився, зробив е, резинову шлангу, щоб я мог відкрутити, хомутити, зняти бак помить. І також поставив зразу кран тут. Ось раз і все. Зараз кран перекритий. І все, і пішла вона в мене ось отак сюди. Тут я зробив отак. Крепка шланга в мене оця була усилена, армірована там. Ну, Це крепка шланга. І отак тут, і так же само тут. Також просили показати, як е, я закріпляю отаку паївку. Обичні 4 анкера забив здорові, дюпеля 4 штуки і закрутив болти з різьбою. Длина ну 80. І все. Це поки воно зараз, я їх не ставив, я почистив, перебрав, поміняв резиночки, поміняв пружинки. А так вони ще послужать. Із 4. три тільки хороших. Четверту я забракував, там якщо починається ржавчина, то вже буде підтікати 100%. Поэтому зараз четверту поставлю нову. Но хочу набрати води, а потім пропустити, щоб воно ж протекло водою, всю мусор може який чи що. І поставлю этот. От якщо м- свині маленькі, к примеру, ось. Маленькі, їм нижче вже не треба. І якщо здорові. Отак. Ну, ще вище треба, просто воно покрашено тяжело. О, пожалуйста. Якщо здорові, ось така висота. І все. Їм вистачає, все отлично. Ну а зараз їм отак треба. Ну, ні, ну тут будуть оті, що більше ж трьох місячні, а ті, що два і десять днів в тому діленні. Зараз ми запустимо сюди спочатку здорових. Корито е, поставив, корито закріпив арматурину раз, забив стінку, заварив два, арматуру на три і уголок до щільових прикручений і приварений до корита 4. Корито намертво. Ще навіть ну якраз побачили. Одну і другу. О. І так же само це корито. Це корито просто я на два уголка, вон, збоку покажи Віка. На два уголка і все. І теж воно нормально. Як ми хочемо зараз їх запускати? Е, я зараз в том сараї переганяю їх в проходну клітку. Клітку закриваю, вони трошки там 2-3-5 минут перемішаються всі, ну з запахом. І потім отсюда відкриваю їх, запускаю сюди. Ну, Вони будуть везде бігати. А перегородкою ми їх потім так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І перегородку щелк. І все, здорові тут. І потім так само маленьких, маленьких тут. Ну все, по витяжці ви бачили, на витяжку я зробив задвижку, обична заслонка. Ну, зараз половину оставив, а там подивлюсь, буде мало, відкрию, буде багато, ще закрию. Це витяжка, а ось приточка. Треба, кстати, її теж почистити. А це буде приточка для свіжого воздуха. Ну так. Це ми почали строїти сарай ще до війни. Почали копати, так? Да? Да, ще до війни. Розбирати оце все. І оце тільки зараз закончили. Потихоньку, потихоньку, ну закончили, зробили, зараз будемо запускати. Єдине, що двері треба утеплити, щелі внизу пообирати, ну щоб тут добре було. Я думаю, їх зараз буде тут багато. Ну єдине, щоб мухи сюди не поперелітали. А так, в принципі. Єлі-єлі, виходить, єлі вимів оттуда. Грязі там багато. То скільки? Почти повна тачка мусора тут, пилі, електродів. Зараз ми набираємо, я трошки там де пиляк, бо все в пиляки. Я там лазив, понамітав такого, що... Зараз, коротше, буду набирати повний отстойник води. Повний-повний. Да, покажи, як там і там на той стороні. Все чисто, я все поубирав. І тепер хочу набрати, ну, ну не знаю, сантиметрів 5 хоча б води, щоб було сантиметрів 5 по всій поверхності, поверхності дна. Прежде всего мне надо набрать сам полный отстойничек воды. И потом уже как выше буду, оно разровняется примерно вот так воды. В общем, чтобы какашки коли падали, ну сейчас нові, <coughs> Фу, аж горло заложив от цієї пилі, щоб вони не прилипали на дніще, а зразу плавали своєобразною ванною. Ми тут все прогрунтували, все помазали мастики, не впитує воду я думаю, буде отлично. Ну, коротше, зараз води тоді ми набираємо сюди і в бачок. І запускаємо. Так, друзі, я їх зігнав. Ці, виходить, з цих двох клеток в одну, ось як я і казав. Вони трошки перемішаються зараз з запахами. Вони тут ніхто не хазяїн, вони всі равноправні, бо клетка нова, тут немає. Главний, не главний. І зараз вони трошки, ну буквально 5-10 минут хай потовчуться. І я їх туди запускаю. Потім робимо слідчу операцію. Цих і оцих теж запускаємо в проходний коридор і туди випускаємо вже слідчу, ну, за кліткою. Віка, ти йди туди, в ту. і знімай там. А я отсюда знутри буду відкривати і їх випускати. А ти стою тут за дверю, зразу за каліткою. І отут знімай, да? О, все. Ти ж там калітку закрив. Де? Ну там як був закрив. Ну за собою я закрию, так. Да. А ну дайте я пройду. Ого, коники. Ви хоч попролазите туди в витік. Давай туди. Ну, друзі, поки я їх перетягував, я думав вони маленькі, ну так уже тих останніх ну, кілпасенка, ну, це 3 місяці в районі 70 кг. Вес приличний. Зараз я хочу насипати корм в дальнє корито і вони побіжать їсти, а я поставлю перегородку. Обманним методом. Так, давайте. На двір нельзя. Ой, зайшов, закрив. позамалювали. Біжіть, кушайте. Давай на ту сторону. Всі на ту сторону. Біжи. Оцей самий перепуганий. Біжи. Де? Біжи. Він боїться ходити. Бачить дно. Вон, ті вже кушають біжи туди. Давай. О. А я сам поставлю, зачем? О, там у них. Я спеціально їх трошки під голодком, щоб вони на корм напали. Сейчас легким движением. Да не, зай. Ага. Вот так вот. Раз. Оп. Текает сюда, да. Во. Легким движением руки руки превращаются в брюки. Ой, вы мои тут. А вони А вони знають. На. Вони з такої поїлки, ну їм лише треба. Оце попри... Ну вес ну, приличний, я щось думав менше. Ага, можна вище поїлки. У них його під 70 уже є. Ось як оцей 70, то он перший стоїть 70. А в мене були італіянці 54 у 3 місяці. А ці трошки більше, ніж італіянці. Вони ще ж бояться ходити, він стає там, йому кажуться ямки і боїться йти. Вон уже пробують. Даже можна ще вище, так? Да? О, отак. Хай п'ють, а тим так нижче. Так, ну що, пробуємо тоді другу партію, все вже тут готово, загняємо другу партію сюди їх більше, цих 9, тих 11. І вони битися їх не будуть, бо воно все нове, поняв? Нема тут хазяїна. І вони зараз поперемішалися. Вон як кушають хорошо. Сьогодні їм не давав, з утра дав, а днем ні. Ну хто голодний, їсть, хто не голодний, він ходить. Убирать не треба. Все. Красота. Повний балон чи бак набрали води. Я думаю, тут більше, ніж 300. Він 300, але ну він так його роздуло, як наче тут 400 вже. Вони ж теж позамарювались, поперелякувались, якась нова квітка туди-сюди. Так, пошли по следующих. Ой, друзі, за... підзамахався я трошки з цими поросятами, поки тут отаке все. Поки перегнали. Ну, перегнали цих з двох клеток в одну. Цих 11. Робимо так само. Вікторія, ти йди туди знімай, а я буду тут відкривати і їх туди заганяти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ці можуть піти лучше, бо ці більш такі. Давай туди. Біжи. Давай, давай, давай. Головне, щоб одна пішла і підуть тоді остальні. Ну йди ж туди, в ушастик. Давай туди, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай. Давай туди, давай. Давай, давай туда. Иди там ваши уже сородичи, бежи туда. Бежи туда, давай. Бежи, давай. Во, бежи туда тоже. Во, давай туда, пошли, пошли. Давай там ваши родичи. Бежи туда, ну. Давай. Ну, бежи туда, что вы? Давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Бежи туда. Где? Где? Бежи туда. Давай, вперед. Бежи, давай, до своих, бежу. Побег. Вот так. Бежить. Фух. Фух. Ну, Шурик. О! Сейчас я им травокорм візьму. Кормежка. Тепер цим. Біжіть, кушайте. А сейчас вони понаходять, попривикають. Он уже. А ті напали. Сейчас їм понасипаю кілограм. Туди кіл 50-100 влізе. Сюди відра 3-4. Ось вода. бояться йти в нове місто. Та вони вже примірно вирівнюються, да? Ну не скажеш, що дуже менші. Хоча різниця 20 днів ровно. А, переляканий, Да? Ще б трошки і оці б сюди не залізли у дверки, да? Та ну звісно їм тут. І от Казали, що вони будуть битися. Вони битися однозначно маловіроятно, що будуть, тому що вони всі у новому місці. Немає тут хазяїна, це нічия клітка не була. Тому вони усі в новому місці. Драк бути не должно. Якщо б були б драки, зараз б оці дві клітки вже билися. Оці дві. А так ті їдять, ці п'ють, ті віддихають. Так само і тут. А зараз вони змішаються. Всі вони на стресі, перепугані, нове місто. І <clears throat> по-любому якийсь один хазяїн тут буде, хтось главний тут, і хтось главний тут. І так вони побудуть, я думаю, недільку, може дві. І я клітку зніму, заберу. І вони будуть всі на общем вигулі. І вони більш-менш зараз за пару недільок зрівняються в рості. И все. Ну, конечно, друзья, я дуже радий. Ну да, довго робив, конечно, більше, ніж півгода, ну, тим не менее. Зараз треба тут закрутити, щоб вони її не піднімали, вони то ще не підніматимуть. Ну, все може бути. Води їм хватить оце 300 літрів дня на 3 на даний момент. Ну це я знаю по цій клітці, що ми набирали. Дня на 3 точно, зараз хватить. Ну а далі дня на 2. Вон уже з водою розібралися. Їм по дві поїлки модні. Дуже хорошо, так? Да? Що хочете тут робіть? Отак пісяйте де хочете, какайте де хочете. Мені все одно, я вам навіть не буду кидати на воз, куди вам треба ходити. Де хочете, там і ходіть. Все одно вже. Цей поцарапався. Оцей з вухом, бачите? О. Воно в нього не вирівнюється. Давай вирівнює вухо. Жінка казала, давай бінтиком отак обмотаємо, щоб походив з бінтиком. Ну воно на рост не впливає. Ех ти жмиль. Жевжики. Жевжата. Та ну і їм тут аж отлично, так? Да? Так, тут вода, ідіть сюди. Перелякався. Вон стоїть оцей завернутим вухом, пісяє і прямо в щелку. Ті вже купатися там почали. Воно ж їм жарко, вони набігалися. Ну я скажу, для 20 штук може і маловато міста буде, да? як виростуть. Ну я думаю, поки виростуть, хто перший піде, там, зараз через пару місяців уберемо на м'ясо місяця. Там в ноябрі вже будемо убирати, якщо хто підійде, а менших оставлять. Кого продамо на свиноматку, ось кантерів. за таких от. Ось раз, два, ось три. Ось 4. Ось лягає спать п'ята. А ну п'ята покажи. Ось шоста. Свинка. І всі свинки. О, зараз і там з водою розберуться. Так, красота. Теперь единственная получается тут проблема принести, насипати. А ось я відро висипав, ну що його й не видно. Сюди відра 4 треба. 5. І туди багато. Понасипаю, зараз не спіша, вони більш-менш устаканяться. А там зараз закрию мух, діфофосом витравлю. Отак, друзі. Ось сюди зайшов. Ось, допустимо, дивіться, як корм. Раз, передав. І так само мені передали, я висипав і все. Ось оцей не хотів іти. Самий здоровий. І ноги хорошо тут чистить. Ну, подивимося як. Пліту я показав, як піднімається, як викачувати показав. Ми ще, правда, не повну набрали води, бо води в колодязі, ну воно то багатенько, але ну, всю не викачуємо. <clears throat> Цю набрали 300 літрів і там от набрали. Ну ще трошки наберемо, щоб покрити весь пол. Ну, ближе туди, к вечору. Вон ну, вже п'ють, треба теж вище підняти. Отак. Пийте, пийте. А кої ще бояться ходити. Ну воно ж щелки бачить, а цей завернутим вухом боїться ходити. Ну, отак. Драк не наблюдаємо. Бойні немає, такого нічого немає. Єдине, що ці можуть за цима... ну, перенюхаються отак і все. Оці думають, що ці тут хазяїва, а ці думають, що ті тут хазяїва і отаке. І потім заберемо перегородку та й все. Пийте водичку, пийте, понамарювали. Ну от отак. А хоча їм куди потім ходити? Лежатимуть та їстимуть. Да? Ну куди їм бігати? Ну подивимось, скільки. Взагалі тут скільки я вважав? 18 квадратів, да? Ну, грубо говоря, на 20 штук п'ятірку зимою нормально буде. Ну а там глянемо. Якщо до сильно здорового возрасту, то да, мало. А так а так же я й думаю, якщо в мене <clears throat> остається де там 5-6 штук здорових. Мені їх треба там постепенно вирізати. Я їх тут перекрив 5-6 штук. А нову партію 20 штук або 15. Загнав сюди маленьких. Вони поки тут маленькі піднімаються, ці дихають їм тепло в місті. І все. І так потім цих убрав, розпустив. І отак, я думаю, буде нормально. Все, спасибо за просмотр, спасибо за відоси. Не забувайте пальці вверх или вниз. Запустили, все. Проект сараєм закончений. Запуск пройшов успішно. Всі раді, щасливі, довольні, я в тому числі. Сьогодні чистий там не треба, зараз мув потравимо і все. Єдине, треба не забути принести, насипати корма і все. Да, труд, звісно, ну, труд був і труд тяжелий не дуже швидко, постепенно. Ну, зробили і тепер радуйся і наслаждайся. Всім пока!